afkom van mense. Daar is sekere goederes waaroor hulle nie baie bekommerd is nie totdat jy dit wegvat. Standbeelde, vakansiedae, ehm um, sekere godsdienstige gebruike. Niemand steur hulle eintlik aan 'n vlag of aan 'n uh, eh, aan 'n standbeeld of aan 'n vakansiedag nie. Maar Boeta, laat jy dit wegvat, dan is die vet in die vuur en die gordgaar en al daardie soort van dinge. Nou Ek wonder hoe het ons Christene dit eintlik gemis. Maar die Nuwe Testament vat twee van die belangrikste feesdae van die Ou Testament en verander dit radikaal. Dis 'n skok. Uh, en ek wil begin by die Lukas Evangelie en dan wil ek na Handelinge toe gaan, na Handelinge 2. Na die heel grootste fees van die Israeliete, naamlik Paasfees. En Kort voordat ons Here Jesus self die paaslam word in Lukas 22, lees ek in vers 14 dat hulle die paasmaaltyd hou. Nou hier's die ding. Mens moet blaai na eh, Levitikus 23 toe wat vir jou vertel van die Joodse feeste. En dit vertel vir ons dat die Paasfees in Lukas eh, Levitikus 23 vers 5 die belangrikste fees was wat die Jode gehou het dit en die groot versoendag en die sabbat het eintlik Joodse identiteit geword. En die Paasfees is gevier op die 14de en 15de van die maand Nisan, min of meer rondom Maart April uh, op ons kalender. En dit begin op die 14de van die maand Nisan sê Levitikus 23 en op die 15de begin die fees van die ongesuurde brode <clears throat> wat dan 7 dae duur. Nou vir duisende jare vanaf Eksodus 12 se uittog uit Egipte tot en met die koms van ons Here Jesus was die Pasga op 'n vaste manier gevier en Jode doen dit vandag nog op 'n vaste tradisionele manier. Nou die Pasga het 'n uh, eh, in Joodse tradisie 'n maaltyd ingesluit met ongesuurde brood min of meer 4 bekers wyn met sing van sekere psalms en dan die eet van hierdie ongesuurde brood <clears throat> verskoon my en van uh, die paaslam wat hulle moes herinner die pasga pesach moes jy laat terugkyk <clears throat> moes jy laat sien hoe God sy volk uit Egipte gered het die kinders moes by die viering van die paasmaaltyd so vertel Eksodus vir ons vra hoekom eet ons hierdie vreemde ongesuurde brood en hoekom het ons hierdie vaste rituele by hierdie ete? En dan moes die pa vertel het, dit is my kind, ons is deel van die geskiedenis van Israel. Ons is saam as te ware uh, uit Egypte gelei. Ons is die volk van die Here. Jy raak nie aan die paasmaaltyd nie. Dit is onverhandelbaar. Die ete wat 'n Israeliet identifiseer en merk verskoon as my hond so bietjie blaf want sy sien 'n kat hier buite. So as jy so geblaf hoor, dis ons hond. Dis die lewe, né? Nee. In elk geval Paasfees word een aand in Jerusalem. Miskien op die 6ste, 7de April van die jaar 30 na Christus oorboord gegooi as die belangrikste fees. Wanneer die seun van God daar sit en die Paasmaaltyd is uitgepak, die wynbeker staan reg, die ongesuurde brode, die vreemde kos wat jou moet herinner aan die uittog. Neem Jesus dit en hy sê hy het uitgesien na hierdie ete Lukas um, ehm, 22 vanaf vers 19. En dan as hy ehm um, die brood breek, dan sê hy dit is my liggaam. Dit word vir julle gegee. En dan sê hy hierdie bloed, ag hierdie beker vers 20. Ehm um, is die nuwe verbond wat uh, vir julle vergiet word. Jy moet mooi hoor. Jesus sê hy stel die nuwe verbond, die nuwe testament in. Nou, ek het so 'n paar jaar gelede toe vra ek eendag by 'n Bybelskool daar in Pretoria vir Christene, wanneer begin die nuwe testament? Ek sê ek soek nie breedweg met Jesus se kom, sulke algemene stellings nie. Ek soek daai spesifieke oomblik Niemand kon my sê nie. Ek is na 'n volgende Bybelskool toe in Pretoria en ek vra ook vir die mense. Sê vir my, ek is so bietjie bekommerd want ek was nou by 'n gemeente en hulle kan nie vir my sê wanneer die Nuwe Testament begin nie, kan julle dalk. En ouens het weer so vaag weggesê. Ek sê nee nee, ek soek die oomblik, die moment, daai spesifieke handeling. Hulle kon nie. En ek vra toe eendag ook in Kenton Park kom vir 'n gemeente dieselfde. Hulle kon ook nie. En ek sit so een Vrydag aand kuier my een dogter en my skoonseun by ons en ek vertel vir hulle ek is so klein bietjie moedeloos. Christene lees die Nuwe Testament. Hulle sit hoeveel keer 'n jaar in die nagmaal, want they don't get it dat die nagmaal die Nuwe Testament is. Maar voordat ek dit sê, sê ek ek is 'n bietjie moedeloos want niemand weet wanneer begin die Nuwe Testament nie. En my skoonseun wat 'n grafiese ontwerper is, sit so. Hy sê, "Pa, dis vreemd. Dis dan tog by die nagmaal toe Jesus dit ingestel het begin die Nuwe Testament." En ek sit daar en hy kon die verbasing sien. Ek druk my mond van skok toe. Ek sê, "Jy weet iets. Hoe weet mense dit nie?" Want ons het die Pasga in die nagmaal maar so afgewater. Dis nou nie hierdie gesprek nie, maar tot vandag toe is die doop eintlik vir Christene belangriker as die nagmaal. Christene veg oor die doop, maar vergeet die nagmaal. Dis verkeerd. Die doop en die nagmaal is nie ewe belangrik nie. Die nagmaal is die Nuwe Testament. Die doop kry nooit daai status in die Nuwe Testament nie. Trouwens, Paulus sê sommer vroeg in die Korinteërsbrief, hy het opgehou om mense te doop. Nee, die doop's nie onbelangrik nie, verstaan my nie verkeerd nie. Maar dit wat Christene vandag daarmee doen om te veg oor hoe jy die doop moet hou, is 'n hartseer, hartseer gemors in my oë. Die Nuwe Testament begin wanneer Jesus die Pasga bykans 3000 jaar se etes van die tafel afvee en sê van nou af sal Paasfees julle nie laat terugkyk nie ten minste nie na Egipte nie maar Paasfees sal die Paaslam aan die houtkruis wees ek gee my bloed as die Nuwe Testament sjoe en hier begin die storie van die Nuwe Testament as jy mense wil verander Hoe sê Ivan Illich, die Oostenrijkse filosoof wat een paar jaar gelede dood is, as jy mense wil verander, vertel een alternatieve verhaal. Hier begin dit. Dit is my lichaam. Dit is my bloed. Hier begin die Nieuwe Testament. Uh, eh, paasfeest is yesterday's news. Dit is nou die feest van die lam van God. Huh. En asof dit nie erg genoeg is nie, nou blaai ons na handelingen 2 toe waar ons vandag aansluit in die Handelinge boek. En ek lees in um, Levitikus 23 lees ek dat 50 dae na die Paasfees moes daar 'n ander fees gehou word. Ek lees in Levitikus 23 vers 15. Vanaf die dag na die Sabbat af, die dag waarop jy die aarde as beweegoffer vir die Here aanbied, moet jy sewe volle weke tel. Die dag na die sewende dag, op die 5de dag, moet julle vir die Here 'n graanoffer bring uit die pasgeoeste graan. Elke gesin moet twee brode vir 'n beweegoffer na die heiligdom bring en dan word dit daar beskrywe. En dit is soos wat ek ook lees in Numeri is met ander woorde niks minders nie as uh die um, Pinksterfees. Numeri vertel ook vir ons van die fees van Pinkster. 50 dae na Paasfees wanneer die um, die eerste offers aan die Here gebring moet word. Ironie op ironie. Die grootste fees van die Jode is pas deur die Christene oorgeneem as die fees van Jesus. Die Paasfees vier 'n Christen nie meer soos Jode nie. En ek verstaan nie partykeer kantlyn opmerking party Christene beheptheid met Joodse feeste nie. Verstaan ons nie wat het Jesus daarmee gedoen nie? O, jy kan dit seker hou as jy wil. Romeine 14 sê as jy dit nou wil hou, dis oukei. Okay. Dis regtig nie net meer die essensie nie, maar as jy 'n Christen is, is Paasfees die grootste fees van Christus. Dis jammer Kersfees het dit geword. Ons is Nuwe Testamentiese mense. Die Nuwe Testament word gevier by die by die Paasfees. Maar 50 dae later, 'n volgende superfees van die Jode. Pinkster Pentecoste in Grieks beteken 50 dae. Dit is die 50ste dag na Pesach, na Paasfees. Die uitstorting van die gees van die Here vind dan plaas. Nog 'n fees word eenkant gestamp. Nog 'n fees van die Jode verloor die oorspronklike betekenis. Ja ja, kom ons sê net vir mekaar, 50 dae na Paasfees bring jy die eerste vrugte wat ryp geword het, die eerste graan wat op die lande is na die Here toe. Dit sê eintlik twee dinge. Dit sê Here, dankie dat daar 'n oes is. Maar Here, vooruit gee ek die eerste vrugte aan U. Ek offer vooruit. I pay it forward. Ek gee die oes nou reeds en ek glo dat ehm um, dat uh, die res sal volg. Eerste vrugte, first fruits. Huh. <laughs> En wat 'n ironie. God besluit om hierdie fees van die tafel te vee, om Pinkster net soos Paasfees met radikale nuwe inhoud te te te vul. Is dit nie mooi nie? Hoe mis ons Christene dit? Want ek weet nie, dis my asof Christene en asof ek self dit verlang nie verstaan het nie. En soos ek gesê het, ek dink een van die redes ons oorbeklemtoning van die doop en ons onderverstaan van die nagmaal as die Nuwe Testament wat daar begin in Lukas 22 vers 19. Soos wat Jesus self sê, self sê. Ek terloops, ek vertel dit nou eendag vir iemand. Hy sê, "Ja, maar Moses." Ek sê, "Gaan jy Moses teen Jesus verdedig?" Wil jy vir my sê omdat Moses die Paasfees ingestel het en Jesus dit vervang het, vat jy Moses bo Jesus? Check jou teologie, meneer, was my woorde. Maar lyk vir my dit maak baie ons kwaad. Hulle glo Moses meer as Jesus tot vandag toe oor die Sabbat en oor alles. Dis 'n ander storie, né? Goed. Jesus is vir 50 dae uh vir min of meer so 40 dae by sy disippels. Dan vind die hemelvaart plaas in Handelinge 1. En uh Handelinge 1 lees ek uh eers in vers uh, ses dat die disippels toe hulle keer by mekaar was vir Jesus gevra het wanneer gaan die koninkryk kom? Jesus sê as die gees kom presies wat hy in Johannes Evangelie verduidelik het. As die Gees kom, sal die Gees julle in die volle waarheid leer. Dit is die groot belofte. Die Gees is die nuwe leermeester van die kerk. Johannes 14 vers 26 waar Jesus sê: "Ekslie Vader vra en ek sal dan vir julle die trooster gee." In Johannes se taal. En hy sal julle alles leer wat hy by my ontvang het. En weer 'n keer Ja, ons sukkel daarom om kolletjies te konnekteer. Ek meen, meeste Christene en ek het dit vir 'n lang tyd self ook gedoen tot ek die woord begin lees het, glo blindelings en padlangs enige spreekwoord wat verbykom en dink dit dit staan min of meer in elke derde vers in die Bybel. En ek praat nou met name van die spreekwoord 'n mens moet leer uit jou foute. Julle laat 'n ou dit nou op Facebook sit of waar as jy almal ja, ja, ja. Nee, ons moet leer uit ons foute gedoorie waar ons doen nie, want ons foute moenie ons leermeesters wees nie. Moenie dit met Spreuke verwar wat sê kyk na die dwaase nie, want Spreuke sê nie jy jy kyk na die dwaase en doen dit agterna nie. Jy kyk na die dwaase en dan sê jy Here, leer my u wysheid en dan kies jy vir wysheid. Ek sê altyd vir ouens wat vir my sê nou die dag toe iemand weer sê ons moet leer uit ons foute, ek sê o, maar dan moet jy aanhou foute maak, anders dan gee niks niets leer nie klink nogal 'n bietjie ironies, né? As jy uit jou foute wil leer, dan moet jy altyd foute maak. Soos foute jou leermeester is foute maak en uh, dan gaan jy ook altyd daai verskoning hê van ja, ek probeer maar. Julle het my verkeerd verstaan. Ek sukkel ook maar. Ek hoor dit baie by die foutmaak brigade. Die Nuwe Testament sê: "Hou op hiermee. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n leermeester stuur." Wie? Ja, wel die Heilige Gees. Wat sal hy doen? Hy sal julle herinner aan alles wat ek geleer het. So kom ons sê dit sommer nou vir mekaar. Want ek hoor dit baie ook dat ouens vir my sê, "Ja, hoekom maak julle so min van die Heilige Gees?" Ek sê, "Hoe ek maak so baie van Jesus?" Want het jy vergeet, Jesus het gesê die Heilige Gees sal alles wat hy by Jesus gekry het vir ons vertel. En Jesus sê die Heilige Gees sal hom verheerlik. So die Gees stoot Jesus na vore maar dit kort God se ingrype om die gees te gee. En Jesus sê, julle sal krag ontvang as die gees kom. Handelinge 1 vers 8. Hm. Ons is altyd so 'n klein bietjie krag behep in die kerk. Die doop met die Heilige Gees het so 'n soort van 'n 'n 'n 'n skeidsmuur ook in die kerk geword. Te veel kerke se teologie uh of te veel kerke split op die teologie van die doop met die Heilige Gees. Dit is een van die beelde wat die Nuwe Testament gebruik. Dis die beeld van Matteus 4. Dis die beeld van Johannes die Doper wat ehm um, kom preek, maar wat sê julle sal met vuur gedoop word. Dit beteken daar's 'n nuwe era op pad. En dit is bedoel vir almal, almal. Kom ons sê dit nou vir mekaar. Al het ons 5 uitstortings van die Gees deur die loop van Handelinge. Ek het nou die dag ook daarna verwys, onthou jy? Handelinge 2 die Pinksterdag, Handelinge 8 as Petrus daar in Samaria is, Handelinge 10 daar by Kornelius uh, eh, in Caesarea, Maratima as Petrus daar is. Um Handelinge 19 in Efese wanneer Paulus daar aan die werk is. Maar die Gees kom na alle gelowiges te. Kom ons sê dit ook vir mekaar. Julle almal sal krag ontvang. Die Gees is nie 'n entiteit nie, hy's 'n persoon. So as iemand iemand vra nou eendag vir my Stefan, het jy al die volle porsie van die Gees? Ek sê nee, want die Gees se kom nie in porsies nie, hy's 'n persoon. Ek kry nie 'n stukkie van iemand nie. Dan is hy 'n robot of 'n onpersoonlike krag. Die Gees is God die drie enige God. En ek kan nie besluit hoeveel van hom het ek nie. Wie dink ons is ons dat ons so oor die gees kan besluit en sulke voorwaardes kan hê van hoe die gees werk? God sê op Pinksterdag. God sê vir sy kerk ek los julle nie alleen nie. Ek sal na my kerk toe my gees stuur en julle sal krag ontvang en my getuies wees. Getuieniskrag. Dit is wie en wat die gees bring en hy kom na die totale kerk toe. Romeine 8 vers 9 is so helder soos deurskynende glas hieroor dat jy kan nie 'n Christen wees as jy nie die Heilige Gees het nie. Ja ja, Paulus sê dit. En hy sê eh, net die wat deur die Gees van God gelei word, sê hy in eh, Romeine 8, is kinders van God. Jy kan nie sonder die Gees 'n Christen wees nie. Jy kry hom ook nie in porsies nie. Die Gees kom in sy totaliteit. Moet is nie Efesiërs 5 vers 18 tot 20 waar Paulus sê laat toe dat die Gees julle vervul beteken ek is nou net so 3 kwart vol, ek het nou net 'n stukkie van die Gees, maar kort nou nog 'n arm van die Gees en 'n tong van die Gees nie. Nee, dit beteken dis 'n beeld om te sê die Gees is in julle. Laat toe dat die Gees julle het. Wees gehoorsaam aan sy leiding. Ek sê aldag die Gees is God se binnehuisversierder. En dis belangrik dat ons dit verstaan teen die agtergrond van Handelinge 2. Ehm um, 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is gekoop. Ehm um, en die prys is betaal. Ehm um, dis 'n geweldige teks. Ek lees hom agteruit vers 20, 19, 18. Paulus se groot teologie oor die Gees. En onthou Paulus was die mentor van Lukas. Ons het dit mos nou gelees en Lukas skryf Paulus se lewe. Julle is gekoop. Nou wie koop 'n Christen? Jesus. Hoe koop hy ons? Aan die kruis deur sy bloed. So, wat was ek toe deur Jesus gekoop is? 'n Sondaar. So wat doen Jesus? Hy koop sondaars. Hy gaan soek op die ashoop, op die donkerste plek waar ek verlore is en hy sê jy kan niks gee om gered te word nie. Jy kan nie jou goeie werke gee nie. Jy kan nie jou sondes uh, gee nie as jy dink ek moet nou jou jammer kry nie. Maar ek gaan namens jou betaal ek gaan jou myne maak. So Jesus is die spesialis opkoper van sondaars. 1 Korintiërs 6 vers 20: "Julle is gekoop, die prys is betaal." Nou gaan Paulus verder. Hy sê, ehm um, in vers 19: "Weet julle dit nie?" weet julle dit nie? Hy vra identies in die Grieks dieselfde vraag oor die Heilige Gees in 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle liggame 1 Korintiërs 6 vers 20, my lyf, my lyf, my body 'n tempel van God is nie? Dat julle aan die Gees behoort en nie aan jouself nie. Vers 20, julle is gekoop deur Jesus. Weet julle nie dat toe hy julle gekoop het, hy julle oorgegee het aan die binnehuisversierder van God? in die drie eenheid, die Heilige Gees. En wat bou die Heilige Gees? Lewende tempels. Waar het God vroeër gebly? Kom ons doen gou die vyf adresse van God. Ek ek sê gou want ek kan die hele dag daarby stil staan en ek wil eintlik maar as agtergrond vir Pinksterdag in Handelinge 2. In die Ou Testament God se eerste aardse adres, as ek so mag praat, die tuin. Onthou jy Genesis God het in die tuin vers 7 saam met Adam hulle gewandel, vroegoggend of skemeraand. Die Hebreëus kan enige kant gaan. Die tuin. En wat gebeur toe? Toe sondig Adam en Eva, toe moet God die tuin verlaat. Want toe waar kry ons God weer? Ja, jy verstaan, hy's wêreldwyd, hy's almagtig, hy's oral, maar waar openbaar hy hom vervolgens aan Israel? In 'n tent. Eksodus 33 by die tent van ontmoeting, die tent van samekoms. Net Moses kon daar wees. O ja, en Joshua. Daar het God met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. Daar in die tent van ontmoeting kon die volk vooraf vir Moses vra gee en dat hy met God gaan praat en dat hy God se wil bekend gemaak. Nou ja, toe Israel nou Jerusalem kry, met respek gesê moes God weer trek. Waartoe trek hy toe? In Konings 8 na die tempel. En as Salomo die tempel inwy, dan vra hy dat God daar by die tempel sal wees, dat hy daar sy groot heerlikheid sal bekend maak, dat hy daar uh dat hy daar sy almag sal wys. Ag ek kan gelees nie in Konings 8 dat hy hulle gebede sal verhoor. So God skuif van 'n tuin na 'n tent na 'n tempel. Maar wat gebeur met hierdie tempel? Onthou jy Jeremia 7? Dat God gesê het ehm um, Julle sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel. God gaan trek. Handelinge 7 sê Stefanus dit. Julle het van hierdie geboue af Godsplek gemaak en wat wat gebeur met Stefanus? Hy verloor sy lewe. Jy vat nie aan die tempel nie. Vra vir Jesus as hy gesê het ehm um, dat sy liggaam die tempel is. Hy kry 'n doodsvonnis daaroor. Hy moet voor die hoofpriester verskyn daaroor. En hy word as 'n godslasteraar gekruisig. Daarom trek God uit die tempel. Ehm uh, Malagi 1 wat gesê het um, dat die Here sê sluit tog net die deure. Maak tog net hierdie plek toe. Kom net pad eh, kom net weg uit hom. En wanneer Jesus die tempel uit diens stel foutiewelik noem ons dit die tempel reiniging. Jesus reinig nie die tempel nie. Mens reinig net iets wat jy weer wil gebruik. Jesus wil dit nie weer gebruik nie. Sy liggaam is die nuwe tempel. Johannes 4. Hy is die nuwe tempel. En as sy liggaam gaan afgebreek word, hy gaan opgebou word. Jesus wat God se lewende tempel is Johannes 1 vers 14. So God skuif vanaf 'n tuin na 'n tent na 'n tempel na Jesus Johannes 1 vers 14. En ons sê die woord het mens geword en onder ons kom woon. Letterlik het onder ons kom tent opslaan, sken no o Jesus is God se tent en aan die kruis sterf die huis van God. En dan God se vyfde adres tuin tent tempel Jesus. Nou pas gesê, 1 Korinte 3:16, 1 Korinte 6 vers 19. Weet julle dit nie? Weet julle dit nie Christendom? Weet julle dit nie volk van God in Suid-Afrika dat julle die tempel van God is nie. 1 Korintiërs 6 vers 19 julle liggame. 1 Korintiërs 3 vers 16 kerk, weet julle nie dat die hele kerk die nuwe liggaam, die nuwe tempel van God is nie? 2 eh, Korintiërs 6 vers 14 tot 7 vers 1. Julle wat so bang is vir die duiwel en glo jy erf duiwels en bindings en wat alles, weet julle daar's geen ooreenkoms tussen die tempel van God en die tempel van Satan nie. Weet julle dit nie? Julle wat so meer van die duiwel as van God weet, julle liggame, julle is die tempel van God. sê Paulus. Die binnehuisversierder het ingetrek en daarom 1 Korintiërs 6 vers 18 moet jy heilig en rein lewe met hierdie tempel. So Pinksterdag berei ons voor vir die verandering van Pinksterfees. Die eerste vrugte fees. Geen wonder nie dat Paulus, ek het nou-nou gesê, onthou jy, dat die beelde wat ons het oor die doop met die Gees soos in Matteus 4, dat dit maar een van 'n groot klomp beelde is. Paulus werk baie meer kere met beelde soos Efesiërs 1 vers 13 en 14, 2 Korintiërs 1, ehm uh, 2 Korintiërs 5 dat ons deur die Gees beseël word. Dat die Gees die deposito op ons is. Hy sê julle wat deur die Gees beseël is, nou hier langs my, ah, ek het dit nou afval, ek gaan nou nie hier afval en wys nie maar um, hang 'n graad van my. Ek steek dit hier my studeerkamer weg want ek het wil nou nie uh, die goeders op uitstalling hê nie, maar my een graad wat ek by die Hollandse Universiteit gekry het hang hier. En dit het so 'n seël van die universiteit op. Dalk moet ek gou vir jou wys dan uh, dan kan jy mos nou sien. Ekskuus, woords daar swaai. Jy sien daai seël oet uit daar, sy daar's die seël van die universiteit. Dit sê met ander woorde dat die graad echt is, nie waar nie. Excuse, ek moet eers my iPad weer mooi neerset. Daar sy, daar sy, daar sy, daar sy. So daai seël daarbo wat jy nou so al gebalanseerde gesien het, sê daai graad is uitgereik deur Nijmegen Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland, waar ek ook 'n doktorsgraad of iets moes gedoen het. Goed. So sonder daai seël is die graad oneg. Paulus sê in Efesiërs 1 vers 13: "Julle is deur die Heilige Gees beseel. Hy waarborg egtheid. Ja, dit gaan nie oor julle geloofsekerheid nie, dit gaan oor Heilige Gees sekerheid, sou Paulus wou sê. Weet jy wie sê jy's eg? Jy's the real deal, die Heilige Gees. En ek dink baie Christene verstaan dit nie. Ek verstaan die term geloofsekerheid. Maar, maar dis nie so 'n Nuwe Testamentiese term nie. Dis meer 'n Nuwe Testamentiese term van geessekerheid. God waarborg sy werk in ons lewens deur die Gees wat kom op Pinksterdag. Efesiërs 1:13. Hy en dan kom Paulus. Dis waantoe ek op pad is na Pinkster toe. Romeine 8:23. Julle wat die Gees as eerste vrugte ontvang het. O ja, nou behoort die klokkie te lui van Eh, van Levitikus 23 die gees as die eerste vrugte die gees as the first fruits want dis wat Pinkster is Pinkster beteken ek as 'n Jood vat die eerste vrugte die eerste graan na die lewende God toe en eh, nou verander dit skok op skok As ons nog nie geskok genoeg is dat Jesus die Paasfees van die tafel af gevee het by wyse van Spreuke en gesê het ja ja, dit is nog daar, jy hoef dit nie uh, op te hou uh, erken nie. Jy moet nou nie hoor jy moet maak of dit niks is nie. Jy jy jy vier nog steeds die uittog as 'n Christen ook. Jy beleef nog steeds Paasfees. Hoekom so, moet jy nie verkeerd verstaan dat dit onbelangrik is nie, maar maar jy kan waaragtig die Paasfees vier en en jy doen nie Lukas 22 sal met Jesus nie. Maar nou ewe skielik, die skok, 'n nuwe Pinkster is op pad. Israel, hou op om julle oes te na die Here toe te bring. God bring nou sy hemelse oes na julle toe. Vir die eerste keer in die geskiedenis offer God nee vir die tweede keer hy het eers sy kind geoffer. Hy het sy kind geoffer sodat daar 'n nuwe paaslam is, sodat daar 'n nuwe testament is, 'n testament wat groter is as die ouer. Gaan lees die Hebreërbrief God God het in die ou dae met ons gepraat deur die profete, maar in hierdie dae het hy met ons gepraat deur die seun. Hebreërs 10. Uiteindelik, uiteindelik ehm, is daar 'n offer wat eens en vir altyd verzoening bring. Die Paaslam is geslag. Maar nou kom God met 'n tweede skok verrassing. Los julle offers by die huis. Los julle eerste vrugte op die 50ste dag. Ek het 'n verrassing. Ek gaan vir julle 'n offer bring nou offer God 'n tweede keer sy gees aan mense. Romeine 8 vers 23 die gees is die eerste vrugte. Wow. Dit het my weggeblaas toe ek dit besef. Want ons dink altyd offer en dis reg ook, offers is van mense na God se kant toe. Nou draai God dit om. En daarom annekseer God 'n eh, Paasfees vir sy kind Jesus. En daarom annekseer God Pinksterfees vir sy gees sodat Christene nuwe geheue het, nuwe memory het. O, dis skokkend. Jy moet Paasfees en Pinksterfees anderster wees. Die Gees kom, die Gees kom kuier. Hy word uitgestort op wie? O, al God se kinders. En nou is ons op Pinksterdag Handelinge 2. O, gewone ou klompie gelowiges is daar waarskynlik in Maria, die ma van Johannes Markus se woonhuis. 50 dae na die tyd baie besoekers want um, mense het vir Paas vir Pinksterfees as jy van die groot feeste van reg oor die wêreld Israel toe gekom. amper soos nou in Suid-Afrika bly meeste Suid-Afrikaners Afrikaners lyk like vir my in die buiteland. En dan kom kuier hulle so in Desember. Selfs dit in Israel gebeur. Meeste Jode het al buite Israel gebly. Het Grieks gepraat. Daarom is die Ou Testament ook in Grieks vertaal. Maar hoe dit ook al sy, en dan moes hulle vir die groot feeste, vir Pinkster, vir Paasfees, vir uh, die Loofhuttefees, vir die groot Versoendag, moes hulle Israel toe kom. Paulus doen dit ook later, handelinge 20 en verder, het hy ook vir Pinksterfees uh, Jerusalem toe gekom en toe sy daar gevang. En nou, terwyl daar mense, jode, godsdienstige jode, vers 5, kom ons kry net gauw die scenario, Daar het godsdienstige Jode onder al die nasies in Jerusalem gewoon en daar was ook 'n groot klomp natuurlik uh vir die Pinksterfees aanwesig. Ons hoor hulle kom, hulle wie hulle almal is, Perse vers 9, Medeërs, Elamite, Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asie, Frigië, Pamfilië, Egipte, Libië, Sirene tot uit Rome, die hele bewoonde wêreld is in Jerusalem kantlyn opmerking. Wat het Jesus beloof as die Gees kom? Julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees waar in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Nou is die uithoeke van die aarde alreeds sommer hier in Jerusalem. Want Rome is so min of meer die verste punt aan die ander kant vir Lukas. Handelinge 28 sluit daaf so die belofte dat die Gees na almal toe gaan het eintlik alreeds waar geword. Ehm um, op Pinksterdag want almal verteenwoordigers van die hele wêreld is al reeds in Jerusalem. Ja, onthou tog, die Jode het altyd korporatief getel en die Grieke en die Romeine ook, nie kop vir kop nie. Die hele wêreld sluit die plekke, die streke, die verteenwoordigers van daai mense aan. Nou is hulle almal in Jerusalem. En dan dan um, terwyl daar daar waar die disippels die laaste 10 dae na Jesus se vertrek hemel toe in die bo vertrek bymekaar was en gewag het, Hy het nie geweet waarvoor nie behalwe op 'n verrassing van God dat eh uh, die gees sal kom, maar hoe dit sou wees het hulle nie 'n idee gehad nie. En toe bring God sy offer. En ek lees Handelinge 2 toe die dag van Pinksterfees aanbreek vers 1 was hulle op een plek bymekaar. En eh uh, sekerlik daar in die bofortrek van eh uh, Handelinge 12 se huis waar Maria Magdalena was, waarskynlik dieselfde plek as waar ehm um, Markus 14 en Lukas 22 die Paasmaaltyd geëet is. Uh die huis van Maria, mag uh, Maria die moeder van Johannes Markus, die skrywer van die Markus Evangelie. Hulle het iets gesien. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel van 'n geweldige stormwind. En dit het die vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel het en op hulle elkeen gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Gees dit aan hulle gegee het om onder sy lyding te doen. Wow. Wind en vuur. So kom die Gees. In Johannes 7 vers 38 sê Jesus, die Gees kom met water. Die wat in my glo, soos die skrif sê, strome lewende water. Onthou jy? Het hy by die loof wat 'n fees uitgeroep, maar dit by daai fees gepas. En dit het hy gesê van die wat die Gees ontvang. En nou kom die gees met vuur en met wind, met die simboliek van vuur en wind. Wind, wind, die krag van God wat in die wind is. Die wind wat ruk, wat skoon waai, wat oopbreek. Ja, partykeer op die sagte wind, waar's dit 1 Konings 19 wanneer Elia die man van God op hoor het, is die sagte fluistering in die windstilte. En vuur Ja, by Sinaï wanneer God kom met sy groot wet, die 10 gebooie, dan is daar 'n magtige vuur en winde en ruk. God kom in die huis. God se gees kom. Die gees wat by wyse van 'n spreuke soos 'n duif op Jesus neergedaal het in Markus 1 by sy doop of Matteus 4 by sy doop is nou by wyse van hierdie magtige rukwind uh, in the ice.